Werden jetzt nicht alle wach, die Nachbarn? Auf geht's, 300 äh, Kilometer. Ich war glaube ich noch nie so früh wach. <laughs> Alles klar, bis gleich. So, dann machen wir mal den Durchschnittsverbrauch auf 0. Jetzt haben wir 15,2 und wir haben jetzt 300 Kilometer vor uns. Und dann machen wir doch mal eine kleine Verbrauchsfahrt. Und hier seht ihr nochmal ähm, vollgetankter Wagen, 460 Kilometer zeigt er mir an. Ja, also da bleibt es meistens nicht dabei. Aber wenn wir jetzt Autobahn fahren, könnte schon hinkommen. Moin Moin zusammen Leute, ich glaube ihr könnt mich sowieso nicht sehen. Ähm, ich bin jetzt zweieinhalb Stunden fast unterwegs ihr sehen könnt, das Wetter ist echt beschissen. Und äh, es ist super voll auf der Bahn und äh, du kannst höchstens 120, 130 fahren. Und wie gesagt, Wetter ist scheiße und du siehst auch kaum was. Und einfach nur nervig. Ich frage mich mal, wo die ganzen Leute herkommen. Ich war um 5 Uhr bin ich losgefahren, kurz nach 5. Und die Straßen waren echt total voll. Vor allen Dingen Leverkusen, das Kreuz äh, ist immer voll. Und äh, ja, wie gesagt, ich brauche jetzt ungefähr eine Stunde, dann bin ich endlich da. So, also so eine knapp halbe Stunde, dann bin ich da. Äh, wie ihr sehen könnt, wird es so langsam hell. Ist echt Depri gewesen. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wann ich so früh aufgestanden bin, um halb fünf. Äh, zur M-Tour bin ich ja, glaube ich, um fünf Uhr, halb sechs aufgestanden oder so. Aber um halb fünf ist schon krass. Ja, also wie jetzt halbe Stunde noch und dann sind wir da und dann geht es gleich weiter. Boah, ich bin jetzt mal drei Stunden durchgefahren am Stück. Oh, ich kriege hier Thrombose in den Beinen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, so eine kleine Pause wäre nicht schlecht. Und das Wetter ist so scheiße, es macht ja echt keinen Bock, Auto zu fahren. Naja, was macht man nicht alles für den Lagerwechsel? Wa? Ne? Ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr schon den Lagerwechsel gemacht habt und äh, wo vielleicht und ob alles geklappt hat. Würde mich mal so interessieren, wieso die Ergebnisse der Erfahrung sind bei euch. Also der Wechsel dauert jetzt gleich, ähm, ich habe es angegeben, 8 Stunden ungefähr. Und ich muss da jetzt mal gucken, was ich noch so lange mache. Ich fahre vielleicht mit dem Zug nach Kaiserslautern und äh, gehe ein bisschen shoppen, keine Ahnung. Äh, irgendwie geht die 8 Stunden schon rum. Und dann bin ich ja echt gleich mal gespannt, oder beziehungsweise später, wie meine Lagerschalen aussehen. Nach fast 170.000 Kilometern. Also ich glaube, da warten ja alle drauf und ich auch. Ja, und dann werden wir sehen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber lohnt tut sich ja sowieso. Aber ob es jetzt, jetzt schon knapp, kurz vor knapp war oder ob ich noch ein paar Monate Zeit hätte, keine Ahnung. Das Interessiert mich auf jeden Fall wichtig. Bin mal gespannt. Ich war jetzt noch kurz tanken, ähm, damit ich jetzt nachher nicht mehr machen muss und sofort durchfahren kann ziemlich ländlich hier alles, ganz witzig. So, jetzt müssen wir auch schon da sein bei BMW Morg. Oder auch mal nächste links. Ich hätte gesehen, auf der Internetseite, der ähm, baut jetzt auch um, also vergrößert sich. Und die Internetseite wird auch nochmal überarbeitet, die sieht ja auch nicht so äh, aktuell aus, sage ich mal. Aber ansonsten ist das ein äh, BW-Parts-Zeich. Alle Leute mit Lagerschein sind da hingefahren, sind super begeistert. Die kommen aus der Schweiz und was weiß ich woher. Und äh, ja, da muss ich dann hier, glaube ich, hier rechts hochfahren. Oh, das kommt aber zu viel Quatsch. Also Z4 im Coupé ist da. Dann meiner. Da ist hier noch E46 M3. Noch ein E46 M3. Und äh, so sieht es jetzt aus. BMW Morg, Auto aus Morg. Das gehört alles zusammen. Dann gehen wir jetzt mal was frühstücken. So, also ich bin jetzt wieder fertig. Wir haben jetzt äh, ja, kurz vor fünf. Also ich war um Viertel von neun da. Also acht Stunden kannst du so mit rechnen. Ähm, war ein super Typ, der Ralf Morg, hat alles super geklappt und äh, ja, wie soll ich euch sagen, die Lager, die ich hatte, waren total super. Ja, im Gegensatz zu allen anderen, die es behauptet haben, sind äh, dass meiner bei 170.000 äh, fast auseinanderfallen würde, also dass das, äh, höchste Not war. Also stimmt nicht. Ähm, ich habe ja die versteckten Lager drin. Ich zeige euch nochmal ein Foto, das blende ich nochmal ein. Also wie gesagt, die Lage sind echt fast sehr, sehr gut sind die noch, hat er gesagt. Und das bei der Lauflastung ist schon echt ein Ding Und er meinte auch, mit den Facelift-Modellen sind ja besser reingekommen. Und ähm, Motorlager habe ich auch zwei neu machen lassen, weil die waren ein bisschen porös, mache ich auch nochmal ein Bild hier rein. Und äh, ja, hat alles super geklappt. Jetzt heißt es noch ähm, 800 bis 1000 Kilometer einfahren, also nicht schneller, also nicht über 4000 äh, Umdrehungen. Und ähm, auf den neuen Lagern sind ähm, so eine Beschichtung drauf. Ja? Und man soll die jetzt ein bisschen äh, einfahren und äh, am besten nach 3000 Kilometern nochmal Ölwechsel machen, ja? weil die Beschichtung äh, nutzt sich ein bisschen ab von den neuen Lagerschalen. Und das liegt dann im Öl und das ist dann äh, besser, wenn man es dann halt nochmal komplett wechselt. Ähm, ja, war echt super. Die Jungs haben echt was drauf. Der Josef, der bei mir am Auto war, hat letztes Jahr, ich glaube, 500 Modelle gemacht. 500 äh, Autos gemacht und äh, das ist echt der Hammer. Zack, zack, zack, die, jeder Handgriff sitzt. Das ist schon echt geil. Also ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, BMW äh, Morg. Ähm, hatte ich euch ja nochmal gesagt, der baut jetzt auch noch um. Der vergrößert sich und neue Homepage und so alles. Und ich zeige euch mal hier unten, schreibe nochmal einen Link rein. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, was bei euch war mit den Lagern. War bei euch es äh, kurz vor knapp oder wie viel hattet ihr so drauf auf Motor, äh, Laufleistung und wie sahen die Lager bei euch aus? Ne? Also ich bin heilfroh, dass ich es jetzt gemacht habe auf einer Seite. Auf der anderen Seite ärgert man sich schon ein bisschen. Äh, das war jetzt knapp. Mit den Lagern, Motorlagern habe ich jetzt 1400, 1400 noch was. Äh, muss ich nochmal genau nachgucken. Bezahlt. Ja, und kann man nicht meckern. Ich hätte klar noch ein bisschen warten können damit. Aber wie gesagt, du steckst ja nie drin, du weißt nicht, wie es aussieht und hinterher bist du immer schlauer. Ähm, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Den Tag konnte ich auch gut in, äh, ich bin mit dem Zug nach Kaiserslautern gefahren äh, zu den Mannheimern. Ich muss immer an Bülent Ceylan denken. Ich habe mich echt... Äh in Mannheim, Waldhof, in der Schule und war der totale Außenseiter. Ja. Armes Kanakle. Ein <laughs> bisschen das Schmunzeln musste ich mir verkneifen. Ich hatte mich dann ein bisschen verlaufen und äh, hatte dann eine Dame gefragt, wie ich dann zum Bahnhof komme. Und wenn die das dann so auf Mannheimerisch, sag ich mal, erzählen, äh, der hat auch bestimmt gesagt, ich verarsche die oder so, weil ich so auf dem Grinsen war. Ähm, ja, war ganz lustig. Äh, die haben auch so einen japanischen, äh, was haben die noch? japanischen Garten hatten die noch. Hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das war geil, aber der war leider zu. Äh, bis äh, vom März bis November ist er zu. Also dann war ich in der Stadt. Ja, wie gesagt, also die Zeit kriege ich auf jeden Fall rum. Also die, die acht Stunden, die gehen echt schnell rum und ein bisschen was essen, ein bisschen äh, rumlaufen und äh, ja, ich mache noch ein paar Bilder rein, wo ich mal war und äh, ja. Ich hoffe, euch heute das Video wieder gefallen. Ich freue mich wie immer über ein Like und ein Abo auch. Ähm, freut mich, dass jetzt so viele beim Fünfer zugeschaut haben. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass das so viele Leute interessiert mit dem Motorschaden. Und ich dachte jetzt mit dem M3, das passt ja gut dazu mit den Lagerschalen. Und äh, ja, muss mal schauen, was dann als nächstes kommt. Ne? Ich halte dafür auf dem Laufenden und wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich sag mal bis die Tage. Ciao, ciao.